görmüyorum çevrim. Şey Yeah. Ben bir belki düğünde... Düşün bile çok büyük cihaz düşün. Bayağı. Hani şey yapsam. Şimdi ben şöyle. Tamam, sakın hızlı zamanla bırakacağım. Ne kadar zaman var? Ha, bu kadar şey yapamıyorum. shit on it. свобода